呀呀！哟，老李。哎，对，对对，没事，哎，你还不去？哎，我有事，走。哎，大哥。咱们那块儿有了吧？ 哎，有玩意儿。有玩意儿，玩意儿。哎，呀，玩意儿。哎，有玩意儿。哎，有玩意儿。哎，有玩意儿。

哪个？哪个？